ふわってやってるよね。邪魔やな。 それ食べへんねんな食べないで汗は全然いえ おはようございますちゃんは見つけたよこれはいはいどうもどうもどうもはいおはようございますおはようございますあすますすごいねちゃんと分かってるもんね ちゃんと認識してるもんな見る目があるよね本当にカニちゃんはええー、がハマって何言ってんどこ行くの何してんのもうそれいいねって <laughs> 子供って顔してるのなまあ、カニの大人やねなあでもカハリの大人 誰か走る。顔、洗顔が入ってた。一瞬触ってした。バックバック。こいつ触ってみようってうの。顔洗わないか。顔洗わないか。顔なほら。ほら。顔 見るわあるわあるわまだあかんかね目あるわないわ見る目あるわ欲しいよ